Ultima Farming License-ийг бодлож авах нь Ultima Token-ийн farming-ийг эхлүүлэхийн өмнөх анхны үе шат юм. Энэхүү завраар бид Tron Link крипто хэдвчний тусламжтайгаар USDT TRC20-оор хэрхэн лицензийн төлбөр ихийг та бүхэнд харуулах болно. Ultima Farming License-ийг бодлож авахын тулд Ultima Farm сайтын өдөрдох самбарт очино. Хуудсыг доош нь гүйлгэнэ. Ultima Token-ийн farming-ийн бодлож авах боломжтой лицензүүд харагдах болно. Өөртөө тохирох лизензийг сонгоод худалдаж авах дээр товшно. Төлбөрийн арга сонгох зоох нээгдэнэ. Tether USDT TRC хорийг сонгоод хоолнуудыг чагтлаж нөхцөлийг зөвшөөрөөд purchase буюу худалдан авах дээр товшно. Coin payment site нэгдэх бөгөөд элэгцэн дээр USDT TRC хорийн дүн ба тухайн дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хэдвчний хаяг харагдана тав тухтай ажиллахын тулд та дэлгэцэн дээр харагдах QR кодыг уншуулж болох бөгөөд үүний дараа таны төлбөр шилжүүлэх гэж буй хэдвчний хаяг таны хэдвчний апп дээр шууд гарч ирэх болно. Одоо Tron-ийн крипто хэдвчний гар утасны аппыг нэн үү. Таны дансанд USDT TRC 20 зоос ба шимтгэлийн төлбөр TRX токен байх ёстой. USDT TRC 20-ыг сонгоод Send дээр товшно уу? Хэдвчний хаягийг оруулна уу? Эсвэл хаягийг шууд гаргахын тулд QR кодыг хуулна уу? Next дээр товшно уу? Лицензийн төлбөрийг дүнгээ оруулаад Send дээр товшно уу? Хаяг ба дүнгээ дахин шалгана уу? Таны хэдвчэнд гүйлгээний шимтгэлийн төлбөр их TRX байх ёстойг анхаарна уу? Confirm дээр товшиж гүйлгээгээ баталгаажуулна уу? Гүйлгээг баталгаажуулахын тулд хэдвчний нууц үгээ оруулна уу? Тэгээд down дээр товшно уу? Төлбөрийн мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээн үү? Нэгдсэн цохонд таны лицензийн идэвхжүүлэх төлхөөр харагдах болно. Түүнийг идэвхжүүлэе бүү мартаарай. Энэ бол чухал. Зөвхөн идэвхжүүлсэний дараа таны ферми Moxlod өсч тань бүтээгтүуний бүх боломжуудыг ашиглах боломжтой болно. Та хуудас хаасан эсвэл интернеттэй холбоотой асуудал гарсан бол санаа зовох хэрэггүй. Лицензийн төлхөөрөд хэсэгт та худалдан авалтын бүх түүхийг харах боломжтой бөгөөд тэнд Activate хэмээх цэнхэг давтлагыг давшиж өмнө нь худалдаж авсан Ultima Farming лицензийг идэвхжүүлэх боломжтой. Баяр хүргэе. Та Ultima Token-ийн Farming лицензийг худалдаж авлаа. Дараагийн алхам бол Ultima Farm Unit-ийн төлбөр хийх явдал юм.